bilet sotadigan joylar bor bilamiz hammamiz shunaqa joyga bir inson boradida bilet sotadigan odamga mani yoshligimga bitta bilet bering deydi endi taajjub siz bilan menga savol bersa ham aka bu yerda sotilmaydi undaqa bilet deymiz xuddi shunday o'sha kassada o'tirgan bilet sotadigan odam ham aka bunaqa bu yoshlikka bilet yo'q Undaqa bilet sotilmaydi bu yerda. Siz qo'limdan kelmaydigan narsani so'rayapsiz. Haligi odam takroran, takroran iltimoslar qilib, yalinib, kerak bo'lsa ko'zida yoshi bilan haligi bilet sotadigandan yoshligimga bitta bilet qilib bering, 1 minutda boraman u kelaman deydi. 1 minutga vaqt bersiz bo'ldi. Bundan oshiq muddat bo'lmaydi dedi. Haligi inson qarasaki, iloji yo'q. bu aqli zaifmi ya bo'pti mayli ho'p man qilib beraman sizga biletni ho'p topib man beraman imkoniyatini ham qilib beraman aziz faqat bitta shart bilan bu shartni bajarsangiz bo'ldi ho'p bajaraman qanaqangi shart bo'lsa bajaraman siz bir minutga deyapsiz bir minutda yoshlikka nima uchun borib kelasiz bir minutda qanday yoshlikka borasiz nima ish qilasiz bir minutda deganlarida haligi odam aytgan ekanki otam bilan onam dunyoda vafot qilib ketgan ularni duosini ololmaganman ulardan mani kechiring deb so'ray olmaganman boraman ularni qattiq bag'rimga ularni qattiq bag'rimga bosib ulardan kechirim so'rab ularni mana shu 1 minut ichida to'yib to'yib ularni oldilaridan nafas olib qaytib kelaman menga iqib bering shuni degan ekansizlar ota onamiz hayotlar bugun uni boring hozir boringda chiroyli duosini oling o'tgani bo'lsa boring ulardan qolgan yodgorlik bor ota onalarimizdan qolgan yodgorlikni boring duosini oling otamiz onamiz xursand bo'lsin bugun boring bir miskinni boshini borib silang xursand qiling yetimni boshini silang o'sha hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir yetimni xursand qilganligi uchun ummatini uchdan ikkisini Xudo taolo gunohini kechirdi